a ba mu gama ba wannan ba amsa tambayar har yanzu ta harko ku yankuri yan uwan musulmi kun san gado ya sha bamban da duk wani karatun da ake ba irin karatun da ake a shafa su shafa labari su ne ana babatu ana kunfan baki ba abu ne ana son a fahimtar da mutane su gane ko gobe aka ji ai wani rabon gado in ai kuskure watakila a dalilin sauraron irin wannan shiri za ka gane ca'a a nan anya kuwa ba a kuskure ba eh ko kuma shi mai karantawa kamar ni da nake karanta ina bayani ci an yare malam ko anan bai kuskure ba da haka abu ne mai son a yi taka tsantsan yanzu mun gani su wa'in yin uwa da ummai yan uwan suka uwa ɗaya su ne da a cikin wannan ba sa samun gado me yasa saboda ga ainihin wato ga ɗiyarta ita mamaciya to tun da akwai ɗiya ƙannanta ko yannanta wani suka uwa ɗaya ba su gado a nan ko da an rasa magadi sai dai a maida matan yariya ta gade ko da babu wani asibi inda wanda suka uwa ɗaya uba ɗaya ne ko da suka uba ɗaya masha Allah an gane ko yanzu za mu ga ainihin wato yanzu wannan gado abin da ya saura a kaddara cikin jika goma sha biyu da mun ce yan jika ce ta yi saura an ba uwa jika biyu an ba ɗiya jika shidda an ba miji jika uku cikin jika goma sha biyu abin da ya saura jika ce yannan wa za a ba ita kar mu manta fa shi wannan mijin nata ashe mijinta ne ko sannan kuma ya ce da uban shi da ubanta ubansu ɗaya kaga kenan wato abu da muke cewa wato abin nan mai ake cewa da ba da hausa a ba tabbas ne shi ko mu a wajen mu tabbas ne kamar da da dan mace dan namiji ko to duka dai wazara suku diya diyan namiji diyan maza kenan babanta ita wannan matar tashi kanan babansa ne to shi ku yana gadon kanan babansa kanan babansa yana gadonsa saboda da shi wannan dan da ubanta an gane ku tun da ya zama ammin shi to ya shi kuwa zama ibn am an gane ya zama ibn ammi gare ta ko ba haka ba ita ko ibnatu ammihi da shi ku ibn ammihana to shi ko ibn ammi yana daga cikin asubbai saboda mai jihati umuma daga cikin jiha ta ainihin akwai al'arba a jihohi guda hudu na asabbai akwai jiha bunuwa bangaren jiha bunuwa bi ma'ana wadda ta shimulu ebon obonin ebon mahama zan bangaren ainihin ya'ya ta kumshi ɗa ko ɗan ɗa yadda ya kasa ko da ɗan ɗan ɗan ɗa ne mutum mutu barka mai kunnan shi da baban shi sai a kasa shidda a baban shi ɗaya cikin shidda wato kama kunnen shi ya kwashe sanksiziyam <laughs> ya kwashe kaso biyar an gane saboda mai jihace ce bunuwa makaddamatun alal jihar ubuwa ana gabatar da bangaren yaya akan bangaren ubanni ga dan mamacin ko ga kama kunnen mamacin ga uban mamacin shi uban mamacin fargare su fi banan yana da eh, rabo yankakke an gane shi kuma ainihin wannan kama kunnen mamaci inda dan dan dan shi ne shi kuma asibi ne kaso biyar zai samu in ka ba uba kaso ɗaya da cikin shidda shi ko shi kwashe kaso biyar kun ga bambanci saboda min ɓangaren asibi wajen ga abinin al'irsu ta ta'asib wato jiha bunuwa ta fi ƙarfi kamar ɓangaren ɗiya jiha ta biyu ita ce aljiha ubuwa wadda ta kumshi ta shimula aba wa abul abi mahama ala ita kuma wannan jiha ubuwa ta kumshi ainihin ɓangaren uba ko uban uba mahama ala diyan da ya sama ga darajar ko da uban uban uban uban uban ne an gane ku yawwa asibi ne asibin ko ne su asibin ne bi nafsihi karatu ya samu ka kawo wannan ba shi bane amsar da zamu bada a cikin karatu sai a samu karatu ya haifar da wani karatu kuma ana samu ana fahimta ku sai kuma akwai aljaha min abin ukhuwa jaha ta yan uwantaka ana fahimta jiha ta yan uwantaka shi ne al-akha al-akha shaqiqa wal akha li abin wa abana'ahum mahama nazalu ta kumshi dan uwa wa kokane uwa ɗaya uba ɗaya ta kumshi dan uwa wa kokane uba ɗaya sannan ta kumshi ƴaƴan wayannan ƴan uwan duka mahama nazalu diyin da sun kai ƙasa ga daraja ko da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ƙana shi uwa ɗaya uba ɗaya ko da ɗan ɗan ɗan ɗan ƙana shi uba ɗaya an gane ku ya tare kanin ubansa ya mutu ya bar jikan kanin shi uba daya jikan kanin shi ne uba daya kuma ga kanin ubansa jikan kanin su uba daya ya tare kanin uban nasa da gado hashbu ne ake hashbul iskat hashbul hirman an gane ku gaba kulliyan ya tare shi saboda mi waccan jiha ce ukuwa muqaddamatun ala jiha umuma ana gabatar da bangaren jiha an gane ɓangaren 'yan uwantaka wajen gado su kuma kowa tsaya shine ke gadiya gaba ɗaya ana gabatar da ita akan ainihin ɓangaren amomi kannan uba da yannan uba misali a ce mutum ne ya mutu ya bar ainihin wato ya bar ji kankanin shi uba ɗaya sannan ya bar amin shi manka ce uncle paternal an gane ko ko ko consanguine kanin ubansa ko wani ubansa uwa ɗaya uba ɗaya oho su da ubansa ko uba ɗaya su da ubansa wancan jikan kanansa wanda suka uba ɗaya duk ya kwashe gado gaba ɗaya wannan ko sisiri ta ba a ba shi ammi shi kulkin shi shari'a ce muke magana a kanta ana fahimta ku yawwa to sannan kuma ita ko aljuha umuma ita ce al'akhira jihohi guda hudu ne damu wannan bangare na amomi ita ce al'akhira ita ce ta ƙarshe wajen asabci an gane kenan su ko ba su etar kowa sai wanda zai zo ainihin a ce ya zo irin haga shi ko ko ya zama zaul arham ko ya zama a samu ainihin alfurma kamar a cikin wannan karatun da zamu mu ga alfurma ne anan shi wannan ba shi ya tare shi ga asabci ba kenan ana fahimta ku ba shi ya ba shi tare wayannan kannanta su kowa daya ga samun gado ba diyatta tattare su kuma da tattare ita kuma ba ta iya gado tun daga asibi sai mu kuma za mu ga cewa ashe kuma mijin shi za a mai dama kuma abin nan da saura ku yi haƙuri wannan karatu ba kowa ke gane shi ma'in in uwa musulmi wallahi haka mun yi shi mun sha wahala mu ma Yadda mun ka sha wahala wajen wannan karatun to haka ne kuma wajen masu saurare wajen fahimtar sa wallahi sai an aje hankali a gane wasu abubuwa ba dole bane za gane komai idan kai ba malami bane akwai karatu na malamai na almajirai wanda yake amfanar da su su ƙara samun fa'ida akwai karatu na kowa da kowa ne hamba wanda ba bai san komi ba da ai bayani sai shi gane abin da aka ni to wannan fa ba kowa ke gane shi ba da haka mutane su gane karatu ya kasu ya kakkasu akwai karatun da kowa da kowa zai iya gane wallahi akwai wani ba kowa zai gane shi ba wannan ma malaman su su da almajiran duk wanda bai da wannan fanni zai zama kamar kurma ne kamar bai san abin da ake karanta ba ana fahimta yawwa to da haka me yasa ni ta yi hannun na jahohi guda hudu na abin nan na asabci saboda hadisi annabi sallallahu alaihi da ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha kurskar da yankukan gado nisfu thulsu sulsani sudusu asumunu an gane arrubu ku bayar da su li ahliha ga ma'abuta wannan rabo yankakke in aka zo wajen ainihin rabon gado to shi malamin gado alfardiyyu. dama dole yuraɗi jihad sai ya kiyaye wannan jihohi guda hudu na asibbai ke gani in akwai su duka kamar wanda mun karanta yanzu to in ya kiyaye sai ya fara da masu ainihin rabo yankakke a cikin wannan sha'anin gado duk wanda ke da rabo yankakke a fara bashi annabi sama ya ce to ku ba wa'anda ke da rabo yankakke takwan fama baqiya abun da ya saura bayan an ba ku ne ne da Allah ya yanka mishi alkur'ani ko annabi ce a bashi bayan an bashi fama baqiya abun da ya saura daga cikin gadon fa huwa li aula rajulun sai ta zakarin ta wannan abun na mafi cancantar mutumin da ya mutu ne kuma a wanda za a ba ya ce zakarin taukidi ne ku dan da mutu ya ɗauka to mutum ya mutu ya bar ainihin kamar yadda malamai suka ce da aka ce ah, faholi aula rajulun sai an ka ce zakarin sai an ka ce inda ba a ka zakarin sai wace to ah, wanga bai asabci tun da jariri ne an gane ko tun da an ce ainihin ah, rajulun to ai kaga shi jariri ta kone bai samu rujula ba bai samu mazakuta ba shi ba a ce mai rajulun ba a ce mai jariri an kaifa ko wata bibi ba a ce mai rajulun shi dai an ce zakarun an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa aula rajulin an gane fa aula zakarin sai ce rajulin Allahu akbar tamyizi dan a gane a'a wai kar mutun ya doka fa aula rajulin sai in namiji ya kwange ne zai asabci sai an in babban mutum ne a'a zakarin ma ko jariri ne yana zama asibi an gane ko jariri ma sai shi asabci shiga da dukiya gaba daya an gane yawwa to anan tun da har ya haka ne mu dawo akan wannan mijin nata har yanzu yan kwa masu biyan mu da saurare kar ku hita daga cikin bigiran mu a cikin wannan tambayar ta hurgu wallahi yanzu cikin ta muke yanzu shi mijin nata kuma a shi dan aminta ne da shi da ita ubansa da ubanta eh, uba daya uba daya kenan yana gadon ta kai tsaye ita koda ta mutu koda tana gina wani miji mijin ta ta mutu ba ta da kowa miji ya ɗauki rabin dukiyar shi shi wanga koda ba ne mijin ta ba sai ya gare saurar rabin dukiyar ta an gane ku saboda aminta ne eh ɗan amminta ne yadda yake gadon ubanta amin shi haka yake gadon ita an gane ku ina fatan ana gane sai dai bil'aks ita abba ta gadon shi kaje wani ikon Allah ita abba gadin shi ibnatul ammi suna daga cikin zaul arham an gane bintul akhi mutlaqan ya dan uwa ko ne dan uwa ne uwa dai uba dai uba dai uwa dai haka banat amami dukkanin su wa'annan su cikin zaul arham amma abin mamaki shari'a sabani hankali sabani sarrai shi yanzu ya gade ta yanzu me za mu gani anan yanzu shi wannan bawan Allah abun da ya saura din nan shi kattan ya samu gadar eh, rubin rubin dukiyar ta shine ya samu kar sannan kuma yan jika da ta saura a matsayi ne na asibinta dan aminta kuma zai zo ya gade ta sannan wa'ancin yan ƙwali ummai ba su da gado a nan saboda miga a wadda ta tare su ga ta nan ya tsatso ta tare su daga cin gado ita far'uwar city ta hana musu samun gado da ta hana musu gado ita kuma ba ta iya gadewa tun daga asibi